Ку-ку, вечернее бешеное животное. Кто то Кто то Что то у нас в ухах? Грязно? Чуть-чуть немножко грязные краешки. Здесь надо почистить. М? Хвост, хвост. Мартышка моя. Что тебе надо-то? Ты же сам пришел. Иди хозю донимай. Что ты ко мне лезешь? Дай мне допечатать. М? Хозю он уже освободился. Иди его тер это, терзай. М? Ешь. Нет, будет меня донимать.